our channel. Good morning! Yes, today is Vlogmas Day 16! Lapit na Christmas! Yes! So guys, ganito yung plano namin. Ganun yung plano namin suotin. hotel. Na-realize namin na kailangan may petticoat muna kami. So, let's see. ayan guys ito yung napili ko dadalawa na lang sila eh mas maayos na to uh, namili na kami ng 50s na damit namin tapos natira na lang. Yes. Natira na lang sa ano namin, sa wallet namin. 50. 50 lang. Kaka 50s namin. Magastos pa itong mga ganitong ano. No? Nakasing bumili sa farmers na napunta kami sa S. Dapat, Bibs, lagi mo kasama kapag nag-ano tayo. Eh, nag may 50s na, naiya ako. <laughs> Kasama naman kita, hindi dumikit ka sa akin. So, ito guys, uh, daming dahilan. Yung 50s dinadahilan para magkaroon ng sapatos, tapos bibili pa na stockings. Totoo naman Stockings? Kasi... Anong tawag doon? Ako ano na pamili ko? Kasi babalikan mo pa doon sa ano, farmers. So guys, ayan, medyo napahiya kami. Pinahiya kami ng land bank kasi offline sila so ang dami na namin pinamili tagal-tagal namin tapos pagdating namin sa counter sabi sa amin offline daw yung land bank eh hindi kami wala kaming cash so ayun binalik namin <laughs> lahat ng pinagkahirapan namin tingnan bukas ulit pabawiin namin lahat hindi, pero pin-reserve lang pero tabi na lang hmm. kapag na namin yung Cadbury eh, <laughs> so ayan uh, bukas ulit So, ang vlog namin ulit bukas, eh, kukuhanin na lang namin yung mga gamit namin na ano. So, parang ganito rin yun. Hindi, <laughs> joke. Pero tingnan lang natin kung ano pa mangyayari bukas kasi wala kami schedule. Office lang and all. So, thank see you, you very tomorrow. much for watching this video. See you tomorrow. Bye! So guys, ito uh, ah, Pangatlong day... araw ng paghahanap namin ng mga kung ano-anong bagay-bagay school sa 1950s. Mm. Kasi bukas na, ngayon pa lang kami nag Ay, naghanap na kami ng... Pangalawang ano. araw pala to. So pangalawang araw kasi araw. mabawi kami dahil yung land bank nag-offline kagabi nung babayaran na namin yung uh, mga items. Wala kasi kami cash nun. So, ngayon babawi kami. Oo, oh, nakapag-withdraw na kami. Oo. Oh, <laughs> Hindi mo na kami makakarangan land bank. Game na. talaga yung hanap mo kahapon. <laughs> so, dahil hindi natin makuha yung mga gusto natin makuha, hindi natin mabili yung mga gusto natin mabili, magtatahi na lang ako mamaya and then basta gagawin ko yun kung ano-anong bagay. Okay guys, balik na naman kami sa SM. So yan guys, kinakalma niya talaga. Career na career. So ayan guys, mga 30 minutes na siya nawawala. Naghihintay pa rin ako dito sa tambayan ng mga lalaki. Ano? Tagal mo nawala ah. 30 minutes ka nawala ah lang dito. 1,099? Ayan naman. Turn niya naman. So guys, mahirap maghanap ng sapatos kung Hindi katulad sa babae. Ang daming kumpul-kumpul tapos sale dito hindi eh. sale pero expensive pa rin. <laughs> pero once ko lang gagamitin di ba ba't ako bibili ng 3K tapos once ko lang gagamitin hindi ko naman hilig yung ganang klase ng sapatos shopping. Mamili. Mamili para sa aming uh, 50s team Inabot tomorrow. na kami ng 11 p.m. Mm -hmm. uh, Buti ah. na lang at ganung oras ang, ano, hanggang ganung oras ang SM ngayon. mm -hmm. So, bukas makikita natin kung anong uh, susuotin namin. Kalalabasan yes. namin. Kasi hindi pa lahat-lahat namin nasubukan ng sabay-sabay. Uh Tapos itong mga nabili din naman namin ay gagamitin namin sa aming uh, post and tawag na? Yes, post-wedding dinner sa, probinsya. probinsya. So, susulitin namin siya. Okay, so there you go guys. Thank you very much for watching. See you again tomorrow. Bye.